Good morning, uh, eh, Mr. Lynch. It's uh, June uh, 28, 2020, and it's Monday. And eh, eh, here in Italy, Naples specifically, are at 35 um, Celsius degrees, and so um, about 95 Fahrenheit. So examine that uh, it's very hot um, and uh, uh, today uh, I was thinking about uh, the track uh, um, Come un Delfino from the homonymous um, series by, um, composed by Ennio Morricone and um, as you see uh, there is a beautiful blue skies and golden sunshine and I think um, it will remain uh, <laughs> in this way all along the way and so uh, from the mythical uh, curtain, colored curtain and from my mythical keyboard Have a great day, him and everyone.